طبعا بالنسبة للمتحف هذا وكيف تم بناؤه أو تاريخه عام 1861 على دور العثمانيين كان سرايا كان موجود بالمتحف كل ما آه، نقب يعني من المواقع الأثرية الموجودة داخل المدينة أو خارجها من لوحات فسائية أو فخارية قطع فخارية أو تماثيل صغيرة أو متوسطة الحجم كل اللغة الأثرية اللي تم إيجادها أثناء تنقيب البعثات الأثرية للأسف هاي كلياتها نهبت لم يتبقى منها إلا القليل بوضع سيء جداً مفرقة كان بحالة لا يرثى لها شاهد على الحرب بالنسبة لل من الجدار الخارجي ولا بالنسبة للترميم بالنسبة للداخل بالنسبة أقرب مثال مثلا لوحات الموزاييك أثناء عملية البخ كان القسم هذا لمتحف الرقة محل قصابة القسم الخلفي كان غسالات وبرادات القسم الخلفي من عند حديقة المتحف كان مولدة أمبيرات En octobre 2018, sur l'invitation donc euh, des euh, Kurdes de Syrie, on arrive dans le musée euh, et là il y a une dizaine de jeunes euh, euh, entre 25 euh, et 40 ans euh, qui travaillent dans le musée. nous esprits qui travaillent bénévolement dans le musée et qui sont en train de le nettoyer. et qui ont déjà rebouché les trous des murs. Ils nous ont demandé si on pouvait les aider L'objectif, c'était euh, d'appuyer cette association locale, d'appuyer le conseil de Raqqa aussi dans sa volonté de reconstruire ce musée et de remettre en route ce symbole pour la région. Nous, la Guilde, on a amené donc l'expertise et euh, c'est la rencontre avec Alif qui nous a permis euh, de développer ce partenariat. طبعا العملية هي كانت الحفاظ على المتحف مثل ما كان طبعا الصورة القديمة مثلا التمثال على الباب الرئيسي مثلا كان موجود آه، التابوت كان موجود طبعا التابوت أثري طبعا كان لا يوجد حمايات آه، حديدية ولا يوجد نوافذ خشبية تم تركيب الحماية الحديدية آه، مثل ما كان سابق عليه كانت توجد حماية حديدية من نفس اللفة العربية Ils ont refait les plafonds qui étaient extrêmement endommagés, où le, la peinture euh, s'effritait, euh, une bonne partie du plâtre était tombée. Ils ont euh, refait aussi tout le marbre, tout le sol, toutes les lumières, hein, réinstallé des lumières partout, les rampes de l'escalier en fer forgé. Et le jardin aussi à l'extérieur, ils l'ont entièrement refait. Sans Alif, le projet ne se serait pas fait. Alif, c'est une structure qui a quand même une façon de fonctionner très agile, avec des équipes qui nous ont énormément soutenus. Ce n'est pas juste des bailleurs, ils ne donnent pas juste de l'argent, ils accompagnent vraiment dans la construction du projet euh, et dans le suivi du projet. Pour avoir travaillé avec plusieurs bailleurs internationaux, euh, Alif, ils, sont, euh, ils ont une certaine flexibilité qui est absolument indispensable pour travailler dans ces zones où euh, il, il, se passe beaucoup de choses difficiles à prévoir. وهذه الممارسات الممنهجة هي تعتبر آه، إمحاء للآخر إلغاء للآخر ولكن في الرقة أو في أغلب المناطق السورية وبشكل خاص في شمال وشرق سوريا كانت إرادة الشعب قوية بالإصرار بالحفاظ عليها وعلى ما تبقى منها وترميمها وتأهيلها لتكون آه، متواجدة ليس فقط في الذاكرة في الأذهان وأمام الأعين وأمام الرؤى محافظة أبناء المنطقة على هذه المواقع و آه، حرصها على حمايتها وحرصها على آه، درايتها هذا دليل ورسالة لكافة الجهات التي تحاول الإلغاء أو جعل آه، الأهالي يفوتون بحالة النسيان